Música Yo me pregunto en mi locura, porque en Colombia la vida es más dura. Pienso en el afro y su camino, en el indígena y el campesino. Pienso en aquellos que han sido oprimidos, todos los pueblos que fueron destruidos. pero no visto de túnica. Nos venden una historia y sabemos que no es la única. Por la ideología se vive un duelo político. Parece pecado tener pensamiento crítico. Idolatran a Occidente, lo muestra la gráfica. Soy negro palenquero, descendiente de África. historia disfrazada que siempre se escucha, no se narra en la escuela las verdades de la lucha. pregunto en mi locura, porque en Colombia la vida es más dura. Pienso en el afro y su camino, en el indígena y el campesino. Sé que la historia es una narrativa, narrativa que me contaron solo una perspectiva aburrida y su influencia ha sido destructiva. Ah, Se hace ah, ah. necesario que construir Yo me pregunto en mi locura, ¿por qué en Colombia la vida es más dura? Pienso en el afro y su camino, en el indígena y el campesino.